Goeiemôre en baie welkom hier waar jy inskakel op ons erediens daar in jou sitkamer. Tot en met die noodtoestand in ons land opgehef is, is dit die manier waarop ons nou ons eredienste gaan hou. Die gebed van my hart is dat die Here jou so sal seën daar waar jy saam met medegelowiges kuier in jou sitkamer vir die volgende paar Sondae. Ons wil so graag hê dat ons in kontak sal bly met mekaar. En ehm um, as daar enige gebedsversoeke is, dat jy dit vir ons sal deurstuur. Jy sal dit op die skerm sien nou waar jy dit kan stuur asseblief. Moenie alleen in jou huis sit nie. Stuur jou gebedsversoeke vir ons deur. So gepraat van kommunikasie, sal jy asseblief ook in hierdie tyd al ons kommunikasiekanale dophou. Ons wil jou ingelig hou met soveel moontlik inligting wat ons kan, sommer dit in terme van ons gemeente en wat in die wêreld om ons gebeur op Facebook, op ons web, op ons app en op WhatsApp 0724579208 en per e-mail gaan ons jou ingelig hou met soveel inligting as wat ons kan. Jy moet asseblief ook kyk, ons gaan elke Dinsdag en Vrydag 'n kort videoetjie vrystel, sommer net so om jou te bemoedig. Hy gaan ook op hierdie YouTube kanaal wees waar jy nou besig is om te kyk. Dan het ons baie goeie nuus vir jou. Ons um beautiful name produksie wat nou in die gedrang is omdat ons almal ingeperk is in ons huise gaan net skuif na 'n volgende datum, die 10de Mei. Ons kan nie wag om as alles weer terug is na normaal jou die 10de Mei in ons auditorium te verwelkom by ons produksie nie. Dan wil ons ook vir jou vra om ons gemeente se werksamede normaal te laat voortgaan. Sal jy asseblief aanhou om jou offergawe en jou bydraes te gee? Dis nou so 'n bietjie anders as gewoonlik, maar jy sal die Zapper kode sien en ons inbetalingsmetodes Ons gaan dit so nodig hê, maar daar's so baie mense is met nood. En as jy nou luister vandag en jy's nie in Morletta Park gemeente nie, sal jy asseblief uitvind waar jy 'n bydrae kan maak by jou eie gemeente of die kerk waar jy inskakel, sodat ons 'n verskil kan maak in ons land se mense in hierdie tyd. Geniet die oggend saam met ons. Thank you. Goeiemôre en baie welkom by ons diens wat ons stream omdat ons nie in ons groot gebou bymekaar kan kom nie. Dankie vir die voorreg om by jou in jou sitkamer te kuier vandag en my gebed is dat die Here ons in ons saamwees so sal seën. Kom ons praat met hom. Here, dit is vir ons so voorreg dat ons met tegnologie nog steeds saam kan wees in U teenwoordigheid en dat hy oral is, oral waar mense by 'n rekenaar of 'n televisie sit en kyk, is u daar en u's by ons. Dankie Here dat ons weet dat u God is en dat u koning is. En dat u woord lewe en dat u gees binne in ons is. En dat ons kan uitsien daarna om met u gemeenskap te hê en met mekaar saam as ons luister na u woord. Sal u ons seën in ons saamwees, Here. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van ons koning Jesus. Amen. Paasnaweek is op hande. Goeie Vrydag, Paasondag, hoogtepunt gewoonlik nagmaal op 'n donderdag aand hier in ons gemeente. Maar hierdie jaar se Paasnaweek lyk so bietjie anders. So bietjie rustiger as die Paasnaweke van vorige jare. Ons is in ons huise by ons tafels. En by die tafel van die eerste nagmaal begin die draaipunt in die geskiedenis van hierdie wêreld. Jesus Christus sterf en staan op. Maar in sy 3 jaar bediening op pad na daardie tafel waar hy self die nagmaal vir ons ingestel het het hy by 'n hele klomp ander tafels gaan sit en wat by daai tafels gebeur het het eintlik alles vooruitgewys na wat by hierdie tafel die Paasfeestafel saam met sy disippels sou gebeur. Kom ons gaan sit vir môre saam met Jesus by 'n paar van hierdie tafels op pad na die nagmaalstafel. Die eerste tafel waarby ons gaan sit vir môre is Jesus aan 'n bruilofstafel. En ons lees daarvan in Johannes 2 En by elke tafel waar ons gaan aansit saam met Jesus vanmôre, gaan ons 'n bietjie kyk na die hoofrolspelers. En in Johannes 2 is die rolspelers 'n verleë bruidegom en gehoorsame slawe. Julle ken almal die storie. Jesus en sy disippels is genooi, sy ma was daar en ewe skielik raak die wyn op. En dit was 'n baie groot verleentheid vir die bruidegom. Maria weet wie Jesus is. En sy praat met die kelners en sê maak net wat hy sê. En ons lees daarvan in Johannes 2 vers 7 en 8. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." En hulle het dit gedoen. En dan lees ons verder hoe verbaas die seremoniemeester was as hy hierdie wyn vir die bruidegom gee en dan sê daai gedeelte: "Hulle het nie een geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners het geweet." En ek dink mense kan aflei en tot geloof gekom in Jesus. Interessante ding is dat Jesus se bemoeienis met die wêreld nog steeds nie oor is nie. Al het hy opgestaan en in hemel toe gevaar. Die Bybel sê dat as hy weer kom, ons weer vir Jesus aan 'n bruilofstafel sal sien. Maar dan gaan ons saam met hom wees as sy bruid. En daar gaan oorvloed wees en geen verleentheid van wyn nie of genade wat gaan opraak nie. Maar kom ons beweeg na 'n tweede tafel waar Jesus gaan sit het. Jesus by Matteus of Levi soos ander boeke in die Bybel hom noem, se tafel. Ons lees daarvan in Lukas 5 en dan lees ons die rolspelers is 'n dankbare geredde tollenaar sy ongeredde vriende en veroordelende kerkleiers. Matteus het by die tolhek gesit. En ek dink baie keer het van die kerkleiers en die fariseërs en die skrifgeleerdes en die rabbies met hulle disippels daar verbygestap en of smalende opmerkings gemaak oor die tollenaars wat hulle as sondaars gesien het of glad net nie eers na hulle gekyk nie. En dan eendag kom nog 'n rabbi verby met sy disippels en hy stop en hy sê: "Jy's vir my belangrik. Ek sien jou raak. Volg my." En hy los alles net daar en hy volg Jesus 24/7 en sy hele lewe verander. En dan lees ons daar in Lukas 5. Hy het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê: "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?" En dan in Matteus 9 waar dieselfde storie vertel word, is Jesus se reaksie as volg. Jesus het dit gehoor en gesê: "Die wat gesond is, het die dokter nie nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie." Jy sien Jesus se hart was 'n hart vir verlore mense. Daarom het by het, het hy by 'n tollenaar sondaar gestop en hom laat volg en hy tot bekering gekom. Dis 'n warm hart. En jy sien hoe Matteus se hart verander en hoe hy 'n fees hou ter wille van Jesus en sy vriende nooi, sy ongeredde vriende, want sy hart het warm geklop. Maar aan die ander kant van die spektrum was die fariseërs en die skrifgeleerdes wat hulle self beter geag het as mense as hulle self en hulle het gekla want jy het nie as jy 'n gelowige was of 'n kerkleier of 'n kerkmens saam met hierdie ouens geëet of gedrink nie en nou doen Jesus dit en dan sê Jesus ek soek nie julle offers nie waarmee hy eintlik sê 'n warm hart wat genade gevind het, is beter as 'n klomp godsdienstige reëls en rituele en hoogmoed. Kom ons gaan sit saam met Jesus by 'n derde tafel. Jesus by 'n massa byeenkoms. Ons lees daar in Markus 6 in Johannes 6 hoe Jesus en sy disippels so moeg was en dat hulle besluit het om in die skei in te klim en weg te vaar net om 'n bietjie te gaan rus. Maar sê hierdie gedeeltes het die skares mense dit gesien en om die see geloop tot waar hulle geland het en toe hulle land aan wal kom toets hierdie skare mense daar. Die rolspelers in hierdie ete is 5000 plus moe honger mense. Die rolspelers is 12 gefrustreerde ongelowige disippels en dan 'n klein rolspelertjie, 'n seentjie met 'n kospakkie. Matteus 6 vers 34 Toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry. En innig jammer kry in die Engelse Bybel vertaal met he was moved with compassion. Want hulle was so skape wat nie 'n wagter gehad het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê: Dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug dat hulle op die plase en in die omtrek in die dorpies vir hulle iets kan koop. En dan sien ek die verbasing op die disippels se gesigte as Jesus sê: "Gee julle vir hulle iets om te eet." En dan hierdie Kan jy dit glo? Hoe gaan ons dit regkry? Ons het nie geld nie. Waar gaan ons iets kry? En dan so halfhartig kom een van hulle en sê: "Hoorie, Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? En dan sê Jesus: "Laat hulle sit." En hy bid en hy breek die brood en die vis en hy gee dit vir sy disippels. En hulle in die hande van sy disippels vermeerder dit as hulle dit uitdeel vir 5000 mense sien julle weer hier Jesus se hart van passie vir mense wat lyk so skape sonder 'n wagter en die oorvloed as iemand net gee wat hy het en as ons maar net gewillig is om dit wat God vir ons gee te vat dan word dit in ons hande meer vir 'n wêreld daar buite. Kom ons gaan kuier by 'n vierde tafel. Hierdie tafel is die fariseer wat vir Jesus uitgenooi het om by hom te kom eet en ons lees daarvan in Lukas 7. En die rolspelers hier is hierdie hoogmoedige kritiese kerkleier. Ek dink hy het maar net vir Jesus genooi om hom vas te vra en regtig net te kyk, is hy wie hy sê dat hy is? Gaan ons hom nie uitvang nie. En dan is deel van hierdie rolspelers 'n geredde sondaar vrou wat teen al die reëls inbars in hierdie ete. Ons lees daarvan in Lukas 7 vers 36. Een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Die protokol van destyds was dat as jy genooi is, na iemand se huis dan om vir jou te wys dat hulle jou eer as 'n gas het hulle in die eerste plek jou voete gewas by die deur en dan het hulle jou gegroet met 'n soen en dan het hulle jou gewoonlik gesalf met lekker ryk olie as jy dalk lank geloop het en dan te aan tafel gegaan hierdie fariseer het niks daarvan gedoen nie hy het nie voete gewas nie hy het nie vir Jesus gegroet nie het hom ook nie gesalf met olie nie. En dan gebeur hierdie ding dat hierdie vrou in hierdie ete instorm. Lukas 7 vers 37. 'n Sekere vrou van die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter by Jesus se voete en huil sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Hierdie vrou moes iewers voor dit by Jesus uitgekom het, al was dit nie persoonlik nie. Sy het hom gesien, sy het hom gehoor, sy het genade gekry, sy het vergifnis gekry en sy het 'n geleentheid gesoek om persoonlik te kon dankie sê. Die skrif sê toe sy hoor hy is in daardie huis, het sy ingegaan teen alle reëls in. En dan sê Jesus vir Simon as Simon dink hierdie ou kan nie 'n profeet wees nie want hy sien nie wie hierdie vrou is nie hy weet nie wie hierdie vrou is nie en hy laat toe dat sy aan hom vat en dan sê Jesus sy het gedoen wat jy nie gedoen het nie Simon sy het my voete gewas met haar trane en dit afgedroog met haar hare en sy het my voete bly soen wat jy nie gedoen het toe ek ingekom het nie en sy het my gesalf met die beste reukolie wat daar is wat jy ook nie gedoen het nie. En dan sê Jesus vir hulle wat baie lief het, sal baie vergewe word. Vir hulle wat min lief het, min vergewe word. Hierdie is nie dat baie liefde 'n voorwaarde is vir God se vergifnis nie. Wat hy eintlik net sê, hierdie vrou het besef hoe groot haar sonde is en hoe baie sy het wat vergewe moet word en daarom was haar reaksie oormatige liefde van trane en blydskap en 'n verwysing na Simon wat dink dat hy dit nie nodig het nie. En daarom het hy nie Jesus lief nie terwyl hy eintlik Jesus se liefde nodig het, maar dit nie besef het nie. Die vyfde tafel waarby ons gaan kuier saam met Jesus is by Saggeus se tafel. Lukas 19. Die rolspelers hier is 'n skierige hooftollenaar. In ons terme vandag SARS se CEO. Hierdie ou wou weet. En daai nuuskierigheid waarvan die Bybel praat is 10 teenoor 1 'n stuk begeerte en 'n verlange in sy hart wat hy self nie geweet het wat dit is nie. Ongelukkig was hierdie hooftollenaar 'n bietjie kort en met die massas rondom Jesus het hy vooruitgehardloop en 'n boom te klim net om hom te kan sien. En dan sê Lukas 19 se 5de vers: Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. En wat Saggeus gedink het net 'n glimp uit 'n boom gaan wees, eindig in 'n persoonlike kuier en 'n bekering en 'n lewe wat verander. Vers 6 sê Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: "Hy gaan by 'n sondige man tuis." Maar sy gees het opgestaan en vir die Here gesê: "Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." En dan sê Jesus: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hoor julle weer iemand wat soek en eers weet hy soek nie en Jesus wat stop met 'n hart vol liefde. En dan weer soos by al die ander tafels 'n skare rondom wat veroordeel Die laaste tafel waarby ons gaan stil staan saam met Jesus gaan aansit is by die Pasfeestafel. Johannes 13, Markus 14 en die rolspelers daar is 12 niks vermoedende disippels, een verraaier en een ou wat Jesus verloon. Johannes 13 lees ons dat toe Jesus saam met sy disippels aan die tafel sit hy 'n baie interessante ding gedoen het. Jy sien daar in die bofortrek waar die disippels hierdie Paasmaaltyd gaan voorberei het, was daar niemand wat voete gewas het nie en nie een van hulle het verwerdig om dit te doen nie. En dan staan Jesus op. Johannes 13 vers 4 sê: "Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bootkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Toe hy hulle voete klaar gewas, sy boekleed aangetrek en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek nou vir julle gedoen het?" Julle noem my leermeester en Here en julle is reg want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Wat Jesus eintlik vir hierdie disippels sê, is julle was altyd by my. Julle was by aan al die ander tafels. Julle het my hart gesien. Julle het gesien hoe ek gestop het by elke verlore sondaar. Julle het my passie gesien vir mense wat lyk soos skape sonder herder. Nou moet julle dit gaan doen. Nou moet julle stop met 'n passie Nou moet julle liefde vir mense gaan wys en gaan gee. Vat dit nou verder namens my. Wat sien ons aan al hierdie tafels? Jesus die barmhartige. Jesus wat se hart breek vir verlore, verwese sondaars. Jesus by sondaars minder belangrik is. Hy stop by hulle. Hy fokus op hulle. Hy sit aan hulle tafels. Hy's naby betrokke. Jesus wat oordeel oor valse godsdiens wat leeg is en niks sê nie. Die vraag is waar is jy? Naar in jou huis by jou tafel vir môre. Donderdag aand is die aand van Paasnagmaal. En as jy jou tafel gaan dek en Jesus kom by jou sit, wat gaan hy daar kry? Wie gaan hy daar kry? Weet jy dat as hy by jou kom sit by jou tafel, dat hy daar kom sit nie met 'n veroordeling oor wie jy is en waar jy vandaan kom en wat al met jou gebeur het nie. Maar he will be moved by compassion oor jou. Wil jy nie voorberei van vandag na donderdag aand nie. Maak seker dat jy iets het om te drink. As jy nie wyn of druiwesap het nie, vat sommer swart rooibos tee met 'n bietjie suiker in sorg dat daar 'n broodjie is. En dit hoef nie net een happie of een slukkie te wees nie. Dek die tafel donderdag aan vir jou en die mense saam met jou en Jesus wat saam met jou kom eet. Jesus gaan nie net die eregas in jou tafel wees nie. Hy gaan ook die spyskaart wees aan jou tafel. Donderdag aan 7uur as alles goed loop, gaan ons weer 'n kort streaming hê net om jou in te lei aan jou tafel wat jy gaan dek vir jou, jou gesin en Jesus. En al is jy alleen, is Jesus daar en gaan hy soos by sy gees alleen by jou kom kuier. Ek bid dat jy net van vandag af iets met jou sal saamvat oor in jou alleen wees en in jou ingeperk wees in jou huis die wete sal hê dat Jesus daar is dat hy by jou is met jou vrese met jou angs met sy hart vol barmhartigheid en dat hy jou raak sien en dat hy nie kan wag om donderdag aand saam met jou aan jou tafel te wees nie. Here, ons wil vir U net so dankie sê dat U toe U op aarde was met 'n passie vir verlore mense aan mense se tafels gaan sit het. U genade uitgedeel het. En dat U nog steeds vandag bereid is om om saam met ons aan ons tafels te kom sit. Here, U weet wat rondom ons aangaan. U weet wat in ons harte leef in 'n tyd waarin ons ingeperk is in ons huise en waarin mense wêreldwyd geïnfekteer word met 'n virus en doodgaan. Dankie vir genade wat ons kan beleef in duisende mense wat genees is. Dankie dat ons u seën en u sorg kan afbid oor ons land en sy mense. Here, dat mense so bewus sal wees in hierdie tyd in hulle nood en in hulle verdwaal wees en hulle eenkant en eensaam wees, dat hulle sal sien hoe u met u hart vol passie by hulle kom stop en hulle lewens wil verander. Ons sien uit, Here, om ons tafels te dek donderdag aand en saam met u aan tafel te wees. Sal u ons seën en u guns oor ons uitstort. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van ons koning Jesus. Amen. As ek julle groet en my hand oplig, dan moet jy weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap dit is die daarwees die bywees van die Heilige Gees by jou is daar in jou huis. Amen. thank you